Jutro słońce nas nie zawiedzie, z wyjątkiem wschodniej części kraju. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy pogodnie, chociaż od Suwalszczyzny po Mazowsze sporo chmur. Miejscami utworzą się marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Największym rósł w Kotlinach Górskich do minus 20 stopni. W Małopolsce do minus 14, na Podkarpaciu do minus 11, podobnie na ziemi łódzkiej, poza tym od minus 9 do minus 1 na Podlasiu. W ciągu dnia na wschodzie utrzymają się chmury, lokalne mgły i zamglenia. Wzdłuż granicy możliwy słaby śnieg. Na termometrach od minus jednego na południowym wschodzie do 2-3 stopni na Pomorzu, 4 nad morzem. Ciśnienie spada. Warszawskie barometry pokażą 1013 hektopaskali. W niedzielę na północy miejscami popada deszcz ze śniegiem. Pod wieczór również na zachodzie mogą pojawić się opady marznące, słaby śnieg lub mrzawka. W pozostałych regionach pogodnie. Temperatura będzie oscylować wokół zera. W poniedziałek od Mazowsza po Tatry i Wieszczady słonecznie. Na pozostałym obszarze może padać i śnieg, i deszcz ze śniegiem, i marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na drogach będzie ślisko. Cieplejsze powietrze powinno dotrzeć już w drugiej połowie tygodnia. Do zobaczenia wieczorem.